Здравейте всички от YouTube, аз съм Excursor Machine, което днес ще направя а, малко интервю на как въобще да направиш Modern Warfare 3 да играеш безплатно. От TechnoGuts, разбира се. В принцип аз се радвам от това. И всъщност на мен ми е много приятно нали, да го играя, защото все пак това ми е любимата ми игра всичките игри, които съм играл до тук, някои от серверите, които ще ги спробвате, което за сега е валидно. И за сега смисъл още не се знае, нали, но все пак наслаждавайте се. И само да ви предупредя, че малко съм нуб в тази игра и по принцип всичко ще се улети, тъй че знам. Въпреки, че се радвам на играта. Благодаря ви за вниманието, приятна гледка! Butcher them now, show no mercy. UAV spotted. Take it down. Spotted. Take it down. waiting for your mount. <laughs> Enemy UAV spotted. Care package ready. Show us where you want it. Care package on the way. Enemy UAV spotted. Take it down. Enemy UAV spotted. package. Watch no cartete!